good morning, anche se direi più uh, un pomeriggio perché qui sono le 2.20. Uh, eh. mister, master, maestro, o semplicemente, oh, semplicemente, David, Lynch, it's uh, January 30th. 2022 and it's a Sunday uh, here in Naples 50 Fahrenheit around 10 Celsius uh, this means that mm, è ecco quella giornata veramente veramente veramente veramente fredda uh, con questi giorni in questo periodo ma non come i picchi di ieri e l'altro ieri in cui ci sono stati addirittura quasi 0 gradi quindi freddo ma non freddissimo però come sempre invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto qualche settimana fa per capire perché, quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, come ripeto sempre, ma perché è impossibile, ma di combatterlo, quantomeno di combatterlo. Per quanto riguarda il video sui pensieri, non penso che lo faccio perché non ho nulla da dire oggi, credo, solo che ringrazio Mr. Lynch per questo uh, giorno 2 di Weekend Projects e del Funwork Train, insomma tutto il discorso su che fa bel, veramente bel discorso e eh, ricambio quindi la fortuna per i suoi progetti e anche per i vostri qualora li avete. Anyway, as I just see from the window. Absolutely today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine ma insomma va bene così perché eh, fortunatamente in questo mese ormai si avvia la conclusione, mancano due giorni, li abbiamo avuti veramente per tanti giorni, quindi non ci possiamo lamentare. Uh, sì. Say that is so from the mythical window with the color of the curtain. Uh, vabbè, diciamo l'inquadratura la rende un po' più bella, ma ovviamente è brutta a causa dell'atmosfera. Uh, ehm, and it's a green roller shooter. And finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day him, all the people who follow the channel and the reports sì un saluto veramente a tutti eventualmente il video sui pensieri è separato da questo ma non credo di farlo come ho detto perché non ho nulla da dire oggi um, Again, have a great day him, all these people and everyone too Ovviamente eh, non dico le cose con enfasi, come sapete che in questi casi, quando il tempo è così, è inutile dirle, dirle con enfasi. Have a great day!